kale uh, ah, tubanirizaako nnyo nnyini ddala erinnya lyange zesonko muhammad uh, tukomyewo okujja okulambula ku maama wa lady grace lady grace yali mukwano gwaffe nnyo yali muyimbi uh, yafuna accidenti gyebuvuddeko n'omuyimbi ali mparonadi uh, ngaali ne management ye n'abalala banne be yali nabo naye okusinga bweyogera kwalimpa nakati akyanyiga ebiwundu tanaba kuddamu kubeera ng'ayimirira ye yafuna ebiwundu n'akutuka okugulu akyafuna obujjanjabi naye waliwo abamu ku banne abafa abaafiira mu kabenje kano bafuna akabenje essemuto ku luguudo oludda essemuto bwe baali bagenda ku kivulu ekimu ekiro ku ssaawa nga munaana mwenda era ledi grace n'alugulamu obulamu gwendi naye ye maama wa ledi grace gwe tuzze okulaba ng'ate tubuuzaako naye ate we tujjidde ng'ebyembi taata wa ledi grace kuba grace we yafiira maama ne taata we baali bakyali balamu n'ate taata we naye yafudde era nga naye yafudde accident mu nfa yeemu ng'era muwala we bwe yafa twali tulina enteekateeka ezijja okulaba ku maama ono n'ate ne bino webiguyiriddewo ne tugamba a ah, ate ka tusooke tujje tulabe nga tulambula ku mukadde atubulira embeera mwali ebiri bitya abaana ba ledi grace we tuli waliwo ennyumba ledi grace gye yali atandise okubeera ng'azimba ng'omwana omuwala naye abeere ng'alina akayumba kataddewo nti singa ebiziba nga biguddewo maama n'abazzukulu balina bebayinza okubeera ate nga beegeka oluba maama osiibye oti eyo bulungi obulamu oli mulwadde lwaddemu era bibaamu mm. mm. ah, maama weyongere okweyanjulira omuntu akulaba ntya erinnya eryange nzehali yetina matovu muberewo gona kyebuwanirirakina buzibu mama hali yetina matovu hmm. abana matovu babengabi ono linnya lya mmange eh. hmm, naye nga lyakala maama gwe maama wa ledi grace omugenzi kati nze maama wa ledi grace ojjukira muke mabega wa ledi grace we yafiira gwali mwezi ki nakuze mwezi zalinga mmeka gwali gwamwenda nga abiri musanvu nga abiri musanvu ogwomwenda mwamwenda gwa kumi gwa kumi na gumu kumi n'ebiri desemba januari tuli kati mu kitundu kya mwaka ledi grace nga ali mutaka gye myezi nga mukaaga myezi mukaaga eh. ah, maama oli mu mbeera ki bukyanga oyawukana ne muwalawo tiyeyafa ekikulu era embeera teyandibadde nungi yadde nakatono kubanga hmm. aye omwana yandi nnyo ku birowoozo nnyo hmm, hmm. abaana babaawo balina era mbalina bonna mbaagala nnyo ekikulu nali mbeera naye katasobola kumuba ku mutima bamukwalibeera ddala naye waka yali akajja apangisa ennyumba nga yakasulamu ennaku nnya ava ewaka agenda abeere nga liyeka naye kale ebirowoozo bingi nnyo mu maziga naye ene omuntu asobola nakugamba amaziga gesonyiwe naye mwana golaba golabye nga gazze mm. birowooza bingi nze nalinga ndiawo ngaatuusizza kino nakino mm. nekati ogenda nopimaapimamu buli kimu mm. bibaawo n'abaala bayamba era mbaagala nnyo naddala nga abaana naye era omwana teyeerabirwa kitegeera kati ate tubadde tukyali awo nga tukyali mugundi mu maziga amangi agomwana ate ne bakosa mubwa taata nafuna accident naye nafa kati awo bulamu buli luddawo taata ono accident yagifunirawo taata yabadde yagifunirawo mukono ku shansiya hmm. yabadde asaza ekkuba bulungi ngaava mukono kusayisa layini hmm. nasala bulungi ekkubo ngaali bbali hmm. emmotoka gye yamulumba oba yagwa mu kinya nemulumba nemukuba netugenda newamutwala ku dispensary mm. okulanga bamudukiriranamudukira naye muna era netwafunayo buyambi ku dispensary tetwafunayo mm. buyambi kuba yalwawo nnyo nnyo n'obulumi bwamaanyi mm. ngaamuna sinza businzi twavawo nga tajjanjabiddwa nako yadde akatona kubanga bandibadde basinga kyayamba nebatuyamba nga fetumanya ebyobusawo bandisaze omutwe guno ogutafulumya musaayi mm. nasobola okufulumya ku musaayi osanga yandiwonyenegutafulumya musaayi mm. kati ale twalwawo nnyo nga tebanaki batukoledde bamwekebejjaawo mm. bakale batugamba ambulensi tufuna ambulensi netumutwala emulago mulaga we twamutuusa ndowooza ate twalwawo balabika batunula ku ki baluwa eno yavudde eno nabo ne batafaayo nnyo bala baana ntera okufa batandika omufaako nembaga bannange omuwadde wange ddala temunyambye temunyambye awuunuuna yalwana n'obulamu bambi yalwana nnyo n'obulamu engeri okisigeni zirimbalimba okisigeni bateekako nabanga yenyanye eh, twagenda twagendaku okisigeni hmm. naye erimba eh, muntu nga baafudde nti mulamu hmm. naye nze nafuba nnyo okula nti nkwata awantu wano hmm. nkwatera ebbanga ntunuusizaawo ziba zikubatunuusi ziba zikuba era nga zikuba hmm. ti abaana atera okufa nebawe basitukira nga mazina bba tabukira temusobodde ku nnyamba tandika okusesema nsesema omusaayi nasesema emirundi esatu paka nabagamba nfaako era yamala kwefunya bwati nadda ati naafa nimbagamba afudde nti mm, mm, akyali munamu bikibikikwekuvayo batandika okuyamba abemulago tebanakibatuyamba mama mm. amawulire gano gakusangawa because yali mukono eri mutawo negeza saza layini nga gwolie namawulire gakusangawa nti taata afunye accident nenewe mukono yali avuddeyo ngaakomyewo asala kkubo kudda eno kudda ewaka eh. ngaamaze n'okusala ekkubo mawulire gansangawa muwala wange oyo gye bansanga hmm. tebankubira simu hmm. nze mutabani wange yatya okunkubira esimu kuba amanyi omutima gwange kati weguli hmm. ngenda okuwulya nga mugamba bekigenda eka nemubuuza kiki paka bweyambuulya nentambula ndi mulwadde amagulu gannuma nentambula bwentyo bwentyo empijinga sigiziraba paka bwenalumba omusajja mugamba jyontwaleko nfunya obuzibu antwala ngenda okutuuka waka wano nga wajjudde nga nabantu abajjuza wano sibamanje bababeri ate gyetwava okujja wano ngaate bebaliwano mm. eamba bana ebizibu kyobuli ewange paka wetwagenda mu ddwaliro kyekyo mm. eh, embeera nga yeyitamu nga sinyangu kulaba nga ebintu byonna byalibwa ebityo mm. so mwazise lwalade lunaku lwaggulo mwazise wano kukina ekyalo kinini wano wetuli twaziisewa kibiri biri ki bakiyita kaveera ekyalo eno jasibumbejeri wakumiddwa saidi waneeri bawakumiddwa wano kuba wewaka eh, oky Uh, ah, maama okwongera okuza akatambi emabega gitwaziika munywanyi waffe mm. lady grace emabega mm. omanyi abantu wetufuna obuzibu tuba bangi bangi mm. tujja netubaawo netusaasira twagala okubaako byetukwatirako okulaba ngaolamu nga butambula lady grace Ah, nga bwe yali ali kuba yali muwala yali muyimbye n'ebina bye yali registeringamu nabyo naye oluusi bino bwe biggwa abamu tebamanya ki kiddako thats wy tugambye katukunoonyeko tulabe otuwulire embeera ki kati eriwo abantu abaliwo abaana bali bati abaana abaana bale digres kuba twawuli abaana bali babiri bali basatu bali abaana basatu bonna webali balamu webali balamu hmm. abaana bali mubataata baabwe nabo wana abaana bonna basatu hmm. bataata baabwe bagamba ki omukale alina taatawe hmm. naye yazze wano waali kati owasimye wano yadde yazze kubajjajja yazze kuziika twakubye essimu hmm. Hmm, n'abaana we bali wano ah, naye bali mu mbeera akibbonga abaana omu ogambi yabe ne taata wabala kitegeeza gwabeera nabo ndi nabo abaana bali mu mbeera ki balungi tebalina buzibu tebalina nti balina buzibu okusoma basoma naye nga hmm. era tebiba byangu kubanga lwaki hmm. embeera tesobola kubanga bwe yaliwo nga maama waali hmm. kati bali mwaba mukodomi wange newebwa bulwadde siyinza mugamba nti omwana yalwadde olwaleero nenkya bwalwala yalwadde na buli kimu kabakajanja siyinza mugamba nti tetulina kyakulya nange kenyini ngaomuntu kintiisa olunsi abuyita bulimba kati mbeerawo mu mbeera bwetyo mm. ah, bwetwali mu lumbe oba yetuba mu kuziika si eno yokka lerigrace gye yaziiki wabula abanga omuzadde oyo muzadde waabana bendi nabo mwabanga mm. talina buzibu mm. afuba nnyo bambi okulaba afaayo naye eh. naye asanga obuzibu nga ye ate nga buli kimu ekigwawo nkugambye sobola kimugamba awo tuba mulumbe omuntu ngaaba afudde olwo abantu abasuubiza tujja kuyamba ku maama kino abadde alese ennyumba njagizimbanyimalirize genda kuweerera abaana paka bwe banaakoowa okusoma mm. ebyokulya bigenda bba biki n'ebirala bwe biti bino obisanze otya abantu bazimu ne bakubira kasimu bategeeza kutuukiriza twalina abawuuma nabo balina bebooyogera byojjukira titujayambako wano grace yali muyimbi wuuma obalina kapasente kikafunayo emabega gyobudde kuba byonna nja kwerabira eh. kati ogambye ebyokweyama ebyaki biki biki mm. nze bukyanga nfiirwa mm. abayimbi abajja wano okunnambulako ngaokuziika kuwedde ngaokuziika kuwedde bali aba babiri mm. musiitwa mm. nani tone mugalu bawa nomukono bawa neno mukono mm. musiitwa ne tone mugalu bokka sina muyimbi mulala gwenalaba yaze kunambulako waliwo omuntu ayinza olemerwa okujja okulambulako naye akasimu ngaako nobaliawo kamesagi nga kazze nti kati ngaakuba kakiwa oteze kunambulako ojjukire kuba simu sirina muntu yali ankubidde essimu nga ngamba nti obaoli otya mpoza emikwano egyange enganze mm. egyo ginkubira mm. mm. olina abantu maama bojjukirako nogamba nti eh, gundi yali atugambye banna yakasawo kakawunga okuziika kuwedde naye mumuziyukiririzeeko nsobola okuba nga nange mbajjukira naye saagala nnyo okweteeka mu buyinike ennyo bwentyo mbe nga ninga alomba obulombi ekyo kyonna kigaana ndi mugagga mutima nebwemba nina nemba sirina sisobola kubanga nkunuukiriza oli kiswaza nnyo okuwulira mm. oli ayinza okugamba onaŋŋamba mbeera obubi muyita ntya mm. nze nina okumumalira ebizibu bye mm. sirina sijja kulima nti waliwo yali ayamba ekintu kyonna kitegeeza maama singa tubanga abagambe tubeeka ejjo tugguusa eddoboozi ona tuba oyinza kugamba nti abanga abeeyo kino kiri kitya naye kale nsobola okuddako emabega mm. mayinza sogera bulimba mukyala mm. sempangi bagamba okuyamba ku baana sempangi wali twakulimira olumbe ewakakepa eh, eh, sempangi mm. naye mukyala we oba n'omwami yali agambye okuyamba ku baana nagendayo omukyala nampayo emitwalo kumi nagamba ajja kuddayo anyongereyo emitwalo mukaaga mm. ku mwana omu mm. kyekyo ebuyambi bwe nnaakafuna mm. mpozi ogambye toyagala kubeera ngu obaogerako eh, okubaogerako si kibi siragi yeeyama yeeyama okuyamba omwana nagamba omwana oba abuze nkamuwa emitwalo ataano omwana yali agenze emanju nadda nabeera mu magulu ge nagamba eh, nja mumulabirira naye bagendayo talina kyonna kyeyakola mm. eh, si byangu naye abantu abatugoberera tuline maama ah, wa lady grace omugenzi ate nga mukaseera ketujjidde bambi taata naye yanyusa obulamu bwensi eno mm. taata naye yafudde era yafunye kabenje nabeera nga naye akolaki nenabeera nga afa ah, naye bwe tuba mukuziika abantu bangi muvaayo nimbanga mina chimwino kubanga mukola nokuzika yokugwa abamu inzo banga mwera bila bwera bizine obanga otuso olabyo bubaka bunene at least mama mukubire kasimu omubuze kukubate embera kati yenge dukubera nga atesi ya mulembe mama twagala tukutebiga mutula bitonto no ne walo mama omulala manye bizibu ebyaliwo walo mama yali atuyamba ko okwogera ye mama bwakuba mujja tiisa bubi naye mm-hmm. oba abaana bajja kiwulirawo bimaama kibi kyenjogerako kyayiza nti njogere Aita nti bakuba bakuba essimu. Waliwo waliwo kansala. Baginsanza wali mbafuna masanyalaze. Omukyala yali bamuyita Grace. Mukwano gwa Grace. Nga weebweru. Nga mukwano gwe nnyonyo n'agamba ajja kutambula wamu nange n'okuyamba abaana. Yayisa kugundu yani yaayiza nti yafuna masanyalaze. nzaizo nti yeyandetera essimu nenjogera naye atuliwanebafuna ah, amasanyalaza naye namugambako nga wayiseewo ebbanga omukyala ojja omumpeko ku namba ye nagamba e maama gwe mama oledi gwensi ndiwala nnyo nnyo nnyo aizo nti ndiwala nnyo nnyo nnyo nnyo naye konze nsaba mpe ku namba ye koye njakuwa enamba y'omukyala oyo naye muweeyiyo webyakoma mm. Mm. kati gonze nebuza mutima gwali ewala ennyo nga nze nsobodde okukubira essimu n'ogikwata mm. ebyo byako mataata so omukyalo oyo yali bunaayira ng'agamba ajja mm. kubaako engeri gy'anaakuyambamu ekiri naye nga byonna izo nti yasinga obimanya izo nti tomanya ayinza okuba nga yali biza te neyeerabire omanye abantu beerabize naye tugenda eh, wamujjukiza kyemagi naffe tuyinza omumujjukizaako n'obubaka buno Ah, ate aizo nti fe mugoberezi waffe ate ulaba bitukola ate muganda waffe ekireka mm, kirungi mm, ok aha kacyakalama amaku otwongerayo abantu bojjukirayo <laughs> sina kala kenyongerayo mm. ah, bubaka ki bwoyinza okuwa abannayuganda abatulaba mikwano gya led grace n'abantu abalala mikwano gya grace n'abatulaba kale okutwaliza awamu sijja kubaako kyeŋŋamba mukambyerekere mm. mm. ambasado enaye ekibuuzo kyompeereza saidi eno nkibuuze maama ah, ah, ah, isaisinga eh. muggwanga uh, lino alina etapaali gyagatako ngeggwanga era ne gavumenti eh. era ebiseera ebisinga gavumenti eno obanga ababaka ba paliamenti abakwatibwako ebiseera ebisinga enjega eno webeekuddewo batira ne bavaayo edbs yali muyimbi weggwanga tulabayo bamama kadaaga bayamba abawala bayamba bamulekwa tulabamama fiina naye tagambye babona tebamuddukiriddekusaliwo ekiti olaba mama nabagondi oyo mm. nabbanja mm. baani babeerawo bayamba abantu kuba nze nasigaza abazzukulu okiwulira mm. nekirala bamanya grace olaba oyo grace yali muyimbi wa ggwanga ate ng'ayagala nnyo ng'alina n'ennyimba ezikwatagana ne museveni ku museveni